işte. Kardeşim sen şu anda bayrağa küfreden insansın. Allah'a küfreden insansın. Anıl yıkacağım. Aa. Anıl, Anıl Anıtkabir'i yıkacağım kardeşim sen. Seni var Aa, ya, ne zaman dedim? Ne zaman dedim? ne zaman dedim? Ama bana iftira atma ben üzülürüm. ben üzülürüm, ağlarım burada oturup. şu anda. Hatta Ama ağlarım oturup. Aptal orospu çocuğu seni. Götün var bak chat'tekilerini anama sokacakmış beyler. Hepsini gösteriyorum. Steam atıyoruz. İyi Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Siktir edin gitsin. Heh, şunlar gösteriyorum hepsinin sesini alıyorum. Orospu evladı nereye kaçtın? ananamına ne ne ne küfür etmeyeyim ben. Selamlar. Ben yazdım bunu arkadaşlar. Şunları ben yazdım. Selamları falan. Hepsini ben yazdım. Ama bunlar bu orospu çocuğu diyen Lan ne anlatıyorsun amına koydum onu. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Hepsini şu anda paylaşıyorum. YouTube'uma gel. YouTube'um ne biliyor musun? Adını söylüyorum YouTube'umun. <laughs> gel. Söyle. Söyle. Şunu kapa. yanlış yaptım bir dakika. Şöyle. Şöyle bir YouTube paylaşımı yapayım hemen arkadaşlar. Bu videoyu size paylaşacağım. Bu teröristi vurup kendi ellerimle öldüreyim. Şu anda paylaşmak üzereyim. Ah, videoyu yükle. Şu anda video yükleyeceğim arkadaşlar sizin için. Şu videoyu dur